Очередная задача из предстоящего чемпионата – это разноцветные звездные войны. Напомню условия. А, в сетке необходимо разделить, необходимо разместить указанное число звезд в каждой строке, в каждом столбце и в каждой выделенной области. Так, чтобы звезды одного цвета друг друга не касались. Ну а разноцветные звезды могут касаться. А, в данной задаче Э, есть много маленьких областей, в э, которых сразу легко обозначить некие условия. Например, э, если бы мы решали обычные «Звездные войны» по две звезды в каждой строке, все равно бы для данной области мы отметили, что здесь может быть одна звезда, тут пусто, и здесь может быть одна звезда. Но поскольку это верно для каждой, для каждого цвета звезд, то есть для двух белых и два, для двух черных, то значит здесь находятся две разноцветные звезды. И здесь две разноцветные звезды. Я звезды буду обозначать буквами А и Б. А это белая, Б черная. Белую сразу обозначу А. Поэтому здесь АБ, здесь АБ. Большой минус такой, это минус для обеих звезд. Аналогично в этой области. И вот эта небольшая область из пяти клеток, та же центральная клетка не может быть вообще ничем занята. А пара звезд разноцветных находится здесь, другая пара вот здесь. Это также пусто. Причем две одноцветные в противоположных клетках а две одноцветные в этих клетках. Иначе их просто не разместить. Следовательно, вот эти две клетки разного цвета. Вот звезды в этих клетках. Значит, вот это также пусто. Аналогично для данной фигуры. Ну и поскольку вот эти две клетка содержит разные цвета звезды, то мы их также окружаем. Теперь в данных двух столбцах уже есть два, четыре набора по две звезды в каждом. Все остальные клетки пусты. Это небольшая фигура. И заполнение данной клетки бьет ее всю. Она соседняя со всеми клетками. После выделения образовалось в этой фигуре всего лишь 5 клеток. Та же самая буква F, которую мы также заполняем. Напомню, эти две клетки разные. Прямых ходов не видно, поэтому теперь переходим к решению по отдельности для каждой звезды. Пустые клетки для буква я буду означать, обозначать просто точкой. Скажем, в верхней строке у нас уже есть две буквы А. Значит, все остальные у нас для буквы А пусты. Тут важно хорошая система обозначений придумать, чтобы не путать, что для буквы Б, что для буквы А. С А не касаются другие буквы. Здесь у нас образовалось 5 клеток, на которых расположены две буквы А. Вот эта клетка убьет, если здесь А, то все три умрут сверху. Двух А не поместится. Значит, это для А пуста и это для А пуста. Но вот уже появилось, что из наших двух разно заполненных клеток это для А пуста, значит А только здесь, значит здесь Б, значит здесь соседняя с Б А. Б, напомню, каждый из этих овалов содержит две разные звезды, разные буквенные обозначения. Значит, тут B, A, а. сюда B, A. Косем. Угу. Этот ряд уже обе А содержит. Тут с А тоже соседствует тут с А соседние. следующем ряду есть все А. Оп, опять. Это не А, значит это Б. А тут. Тут А, тут Б. Этот ряд полностью заполнен. Этот ряд заполнен для А. Удаляем. И снова мы получили, что здесь не А из этих двух. Значит, здесь Б, А, Б, А. Здесь 2А есть. Убираем. Это с А соседние, И в данном ряду для а единственное место вот здесь. <clears throat> Здесь есть все для б, но осталось ровно два пустых места для А. Здесь и здесь. Окружаем. Для А в крайнем ряду только эти две клетки допустимы. Уже B в данной строке заполнен. Значит, здесь не B, а A. А. B внизу. Ну и сверху остается только B, A. А. Поскольку B, A а соседние, отчеркиваем ее. Здесь a в этом ряду отмечено. И в этой огромной фигуре еще одна у нас уже стоит. Значит, здесь А нет. Поэтому для А в, данной, в данном ряду единственные возможности здесь. Внизу обе А уже отмечены, точки. Здесь тоже обе А отмечены, еще одна точка. Ну и в этой небольшой фигуре А могут стоять уже только вот так. Точка, точка, точка. два а есть, точка, точка. Последняя А отмечаем. С А мы справились. Ну, с Б аналогично. Теперь мы уже большим минусом отмечаем отсутствие Б. Ну и в общем... А, вот еще одна А. <coughs> Ряд полностью заполнен. Все минусы. В этом ряду обе Б стоят. соседняя, соседняя. Обе б есть. Соседняя. Ну, достаточно. Вот, скажем, теперь эта фигура существенно уменьшилась э, в виде возможностей для B. Можно их поставить только вот эти две клетки для этой большой фигуры окружаем b. УВБ тут одна, тут или тут не ясно. Тут или тут также не ясно, но одна b у нас стоит вот здесь. Чтобы не путаться, я буду карандашом обозначать. Другое вот здесь. А для этого b вторая может быть только вот на одну из этих двух клеток. Следовательно, здесь точно нет. Вторая b стоит здесь. И обе b в этой фигуре уже реализованы, значит здесь минус. В этой большой фигуре одно b вот здесь, второе b может быть только здесь. В крайнем ряду верхняя b только тут и тут. Для этого столбца одна b есть, вторая здесь. Значит остальные, остальную клеточку вычеркиваем. b или b тут или тут. Но для этого столбца b одно есть, второе только здесь. Значит, здесь минус. Тут уже у нас обе b стоят. Прекрасно. b тут. Вычеркиваем дальше. И для этой фигуры b тут. b тут, b тут. Но касание угловой с этой b позволяет нам оставшиеся две звезды нарисовать. Не пропускаем вот еще пустое место. Задача решена.